Дорогие друзья, я рад приветствовать вас на канале Пите Горбатюкс. Сегодня у нас рубрика «Короткие фразы на английском». Нам необходимо сказать на английском языке следующую фразу. Я был взволнован. Время прошедшее. Я был взволнован. Волновать переводится как to excite на английский. Волновать до иксай. Ну, есть синонимы этого глагола. Worry – беспокоиться, волноваться. Это сходство. Итак, как же будет звучать фраза на английском «Я был взволнован» или «Я был обеспокоен». I was – я был. Взволнован – excited. Окончание в конце глагола – взволнован. Окончание – иди. I was excited поскольку глагол правильный в прошедшем времени добавляется окончание «ed» – «excited». А как, скажем, в настоящем времени? Я взволнован каждый день, или я взволнован через день, или я волнуюсь один раз в месяц, не имеет значения, или беспокоюсь один раз в месяц. Фраза будет звучать очень просто. I excited. Если мы волнуемся, беспокоимся, если будет простое предложение, в настоящее время мы волнуемся, беспокоимся. Be excite. Очень просто. А как можно сказать в будущем? Я буду волноваться или буду беспокоиться. I, дальше идет элемент will, will, никаких to, I will, excite. Я буду волноваться. Но если вы хотите сказать «я буду взволнован», взволнован – это не глагол. А в каждом английском предложении должен быть глагол, хоть настоящее время, хоть прошедшее, хоть будущее. Итак, will – это тоже не глагол, это элемент, формирующий будущее время. Как же будет звучать фраза «я буду взволнован»? I will. Дальше идет глагол быть – be, а дальше excited. Я буду взволнован. Заметьте, в глаголе excited окончание идеи. Это уже не глагол. Это уже идея причастия. Я буду взволнован. I will, Значит, идет глагол be excited. Вот так. А, а я, если я буду волноваться в будущем времени, значит будет I will excited. А буду взволнован, это уже как бы результат но не перфектное время, но это сложное время. Вот так, в принципе, можно э, сказать, что прошедшее время I was excited. Вот и все, дорогие друзья.